Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 1 Mandua Cilacap akan membuat video penugasan mata pelajaran fisika mengenai dinamika rotasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Asri Aulia Sofa, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Asyishufa Babiana, nomor absen 8. Saya Salma Nabila Amalia, nomor absen 32. Sebelum melakukan praktikum, kami akan menyiapkan alat dan bahan yang kami gunakan kaleng, kelereng, bola pingpong, papan ujian, kardus, isolasi, gunting. Untuk kaleng pertama, kita isi air sampai dengan penuh. Lalu tutup lubang menggunakan selotip pipa Pastikan lubangnya benar-benar tertutup. Dan jadilah silinder pejal. Untuk kaleng kedua, kita isi menggunakan air, tapi setengah saja. Kemudian tutup menggunakan slot pipa. Maka jadilah silinder setengah berisi botol ketiga kita jadikan silinder berongga. Selanjutnya, siapkan papan ujian sebagai bidang miring. Jika semua sudah siap, mari kita mulai percobanya. Pemenangnya adalah silinder pecah. pemenangnya adalah silinder gejala. Pemenangnya adalah silinder setengah berisi. Kita akan mengadu silinder bejal dengan bola pecah. kita akan mengadu bola pejal dengan bola berombak. Pemenangnya adalah bola pejal. Selanjutnya, silinder berongga dengan bola berongga Pemenangnya adalah bola berongga